assalomu alaykum ho'p sizlarga juda ham qiziq bo'lgan e, mavzuni e, ochib qo'ygan ekanman o'zim bilmagan holatda kurslar masalasida hop o'zim o'qigan yana bitta juda zo'r kurs bor ko'rayotganlardeki mana saytiga kirdim mana vizguru bu ustozimni rosayam hurmat qilaman hop vizualizatsiya bo'yicha ochchasiga aytadigan bo'lsa noreal darajada e, kuchaytiraveradi ishinglarni Hop, faqat bitta notomoni bor. Bu bola e, Storm rendererda ishlaydi, ya'ni Nvidia videokartasidan foydalanib e, render qiladi. Hop, ishlari a'lo darajada. Xo'sh, mana bir misol istalgan bitta videosini ochib ko'radigan bo'lsak. Mana ko'rayotganidagi 120 p maksimal 120 yigirma ekan Mana. Xo'p, ishlarini o'zingizlar ko'rdinglar. Umuman haqiqiydan farqi yo'q, lekin hammasi hozirgi ko'rganingizdek, 3D Max dasturi yordamida fotogrammetriya bilan birga ishlangan. Misol, mana birinchi kamerani yurg'izib olib turib, ishlash jarayonini ham mana qo'ygan. Bularni hammasi bo'yicha dars olgan. Bu darslarni hammasini Patreon Patreon'dagi sahifasiga qo'yib boradi. Qo'yib borardi. Hozir ancha bo'ldi, men to'g'risini aytsam Patreon'dan chiqib ketib qo'yganimga. orada ozgincha e, iqtisodiy muammolar bo'lganligi sababli no mana o'sha qanaqa qilib qanaqa tizim orqali o'tayotganini hammasini ko'rib chiqishinglar mumkin birinchi mana e, yerga plan chizib olib turib o'sha xonani planini o'shani ichida aylanib chiqyapti mana to'liq qo'liga kamerani olib oladi va e, yurib chiqadi o'sha joyi ichida mana hammasini o'rgatgan hop bu bola bilan birga sizlar faqat nafaqat vizualizatsiyani balki animatsiyani kerak bo'lsa <clears throat> uh, fotogrammetriyani ham o'rgansanglar bo'ladi masalan uh, uchta model yasab o'tirmasdan turib uchta modelni skan qilish yordamida uh, ishlasanglar bo'ladi ya'ni mana bitta misol bu bola juda usta bunaqa ishlagan mana chashkani olib turib uch yuz oltmish gradus atrofdan rasmga olib chiqasizlar masalanda o'zini dasturi bor o'shanga qo'yadigan bo'lsangiz sizlarga buni uchta model holatiga aylantirib beradi uchta modelga aylantirib beradi hop ishlari juda juda sifatli kursiga keladigan bo'lsak hozir hmm, mana kursga kiradigan bo'lsanglar adashmasam bir yuz ellik yevro edi hozir aniq esimda yo'q patreondan ham olsanglar bo'ladi mana skandinavian interior degani bor man buni sotib olganman take a look mana bu hozir yigirma soatdan oshuv dars haqiqatdan arziydi to'liq hammasini o'rgatgan model yasashi hamma hamma nuqtalarini kerakli joyini misol modelingdan keyin misol agar bunga o'tadigan bo'lsangiz sizlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi bayno bosamiz hozir nechi pul ekan hozir bilib olamiz besh yuz bir yuz oltmish to'qqiz yevro ekan narxi hozirgi kunda hop bir yuz oltmish to'qqiz yevro bo'lsa sizlar misol e, manimcha o'chirib yuborgan bo'lishi kerak patreondan patreonga kiradigan bo'lsanglar com kiramiz hozir mezguru qidirasizlardan sizlarga eh, o'n to'qqiz o'n to'qqiz dollarligi bor mana o'n to'qqiz dollar oyiga to'laysizlar mana shuni tavsiya qilaman buning ichida hamma ma'lumotlar yana qo'shimcha hamma fayllari bilan birga olsanglar bo'ladi man mana shuni izlaydim eh, shu moliyaviy muammolar bo'lganligi sababli chiqib ketishimga to'g'ri keldi oxirgi e, hozir uch to'rt oyda tavsiya qilaman buni e, agar misol darslarni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa sizlarga fayllari siz o'n ikki dollarga olsanglar bo'ladi oyiga hop bu har oy avtomatik tarzda sizlarni hisobinglardan yechib borilinadi o'zinglar o'chirib qo'ymaguninglargacha Xo'p, bundan keyingi o'rinda bizada render camp. Mana bularda ham o'qiganman bir paytlar. Mana ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'qiganman biladi asosiy menga viz bo'yicha katta ma'lumotni bergan bola daniel negayt bundan oldin misol elizotovni o'qidim boshqada o'qidim no manda to'g'risini aytadigan bo'lsam e, o'zim balkim harakatimdandir olgan natijam o'zimga yoqmadi lekin bu bola misol sizlarni o'sha natijagacha e, olib borishga harakat qiladi qo'ldan kelgancha no bitta no tomonni aytaman buni eng katta kamchiligini narxi mana hozir from zero to hero hop manimcha bu tekini misol mana endi boshlayotganligi mini kurslar bor ekan beginners bor ekan mana hozir ingliz tiliga o'tib ketdi ruscha deydi rossiya bilan ukraina urushi sababli bular hozir ingliz tiliga o'tib ketishdi hop narxini hozir aytaman eng qimmati mana shu hozirgi kunda vizualizatsiya bo'yicha shu paytda ham o'z qimmatini mana Hop, 490 yevrodan boshlanyapti narxi. Hop. 490 Mana Buniki progressiv 590 euro. Maksimali 1790 euro. Hop. Xolasizlar, mana o'qisanglar bo'ladi. 2-maydan o'qish boshlanar ekan inshaalloh. Bu boladan ham ancha narsa o'rgansanglar bo'ladi. Faqat beginnersdan emas, professional visualization degan kursi bor. Menimcha yaqin orada ochilmasa kerak, chunki o'zi hop nima aytsa bo'ladi ingliz tilini yaxshi umuman bilmaydigan bola faqat ruschada dars o'tardi hozir ruschaga jahl qilib to'g'risini aytadigan bo'lsa anaqani rus tilli kurslarini yopdi buni hozir irina o'tyapti xudo xolisi. no äh, ancha narsa o'rganasizlar bundan ham misol faqat narx qimmat ko'rganingizdagi narigini kamchiligi bu f storm renderida ishlaydi FStorm rendererda ishlashinglar uchun sizlarda video oxirgi videokartalari bo'lishi kerak. Chunki kartalar render qilgandan keyin ko'p vaqtinglar to'g'ri apparaturaga ko'proq pulinglar ketib qoladi. Hop. Ilya izotif kurslari. İzotif. Bu bolani kurslarini misol o'sha paytda 3D kachalka. hozir vkontakte bizada bloklangan o'shanga bizlarga kirmaydi ya'ni manda shunaqa bilmayman man e, hech qanaqasiga kirolmayman faqat tor bilan kira olaman hop bitta uchta прокачка degani bor mana bu ham ikkiga bo'lingan bu bola masalan interyer bilan eksteryer alohida dars o'tadi hop interyer bo'yicha o'zi dars beradi eksteryer bo'yicha o'zi dars bermaydi eksteryerni buni e, sheriklari bor sheriklari o'tishadi Xo'p, hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, narxlari 14000 rubl ekan. 14000 rubl bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'ladi shunday. Hozir ko'ramiz. Narx qimmat bo'lmasa kerak, rubl 14 14000 rubl. Taxminan 180 dollar bu. Bo'tdim. 163 dollar bo'tgan ekan. En boshlanish narxi. Hop, to'liq narxi 49500 ekan. Ko'ramiz, 49500 579 dollar. Bunda to'liq hamma hamma narsani qo'lga kiritasizlar. Hop, darslari yaxshi, yomon emas, yaxshi, lekin notomonni aytaman. Bu bola misol e, har bitta materialni maydalab o'rgatgan, lekin charchab qolishinglar ehtimoli bor. Mana, darslari zo'r. но yaxshilab harakat qilmasanglar, zerikib ketasizlar. Hop, endi biz gurunani e, interyer bo'yicha darsga keladigan bo'lsak bizada storm yohannes skandinaviyaning interyer mana sizlar mana interyerini noldan qilasizlar hozir mana ko'rayotganlaringdek mana shu interyerni noldan yig'ib chiqasizlar interyerda misol qatida nima qilish kerak hammasini batafsil o'rgatgan pulga arziydigan kurs bir yuz sakson uch yevro edi adashmasam bir yuz oltmish uch yevro hop buni bitta odam o'zi sotib olishini tavsiya qilaman chunki bu bola tinmasdan harakat qiladi o'zini ustida ishlaydi mehnati babi ancha katta mehnat singan bu kursga hop boshidan oxirigacha hammasini tushuntirib beradi misol hozir ko'rsatadigan bo'lsam mana oddiy mana plainlarda qanaqa ishlash hammasini mana ko'rsatib noldan hammasini mana mana shu narsani ham natijaga olib keladi sizlarda harakat qilib misol birga bir ketadigan bo'lsanglar sizlarda ham xuddi shunaqa natija hosil bo'ladi man qilib ko'rganman buni ishini to'g'risini aytadigan bo'lsam haqiqatdan zo'r o'rgatgan xo'sh xullas men hozir o'qib chiqqan 3 ta kursimni e, anaqa bo'yicha vizualizatsiya bo'yicha o'qib chiqqan kurslarimni ichida mana shu 3 tasi bor render camp 3d kachalka va vizguru vizguruni eng oxirida o'qiganman lekin e, afsuslanmayman chunki bu yerda olinadigan misol e, ma'lumotlar bosqich qaysi kursda berilmaydi. kachalkada ham ham unchalik to'liq ma'lumot bermaydi o'zini ishini yaxshi ko'radigan bola o'shaning uchun maksimal darajada harakat qiladi hozir onga o'taylik instagrami ham mana hozir instagramda film bossin to'g'ri interyerli ekan Lizzie bir miyiz? Hani hammasini man o'rgatib chiqqan sizlarga to'liq 100% faqat tomoni sizlarga hech qanaqa fayl bermaydi misol fayl deganim izderay e, bor boshqasi bor ularni sizlarga etc bermaydi umuman chunki Brona unaqasi avtorskiy prava bilan sotolmagan o'shaning uchun sizlarga tashlab bera olmaydi lekin qo'ldan kelgan misol narsalar bo'ladigan bo'lsa sizlarga tashlab berishga harakat qiladi maksimal darajada bu bolaga patreonda support bo'lishinglarni ya'ni patron bo'lishinglarni tavsiya qilaman u yerda ancha yangi ma'lumotlarni berib boradi har doim ho'p buni yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim modelingni birinchi o'rganib olib turib keyin vizga o'tishinglarni tavsiya qilaman chunki vizga o'tib ketib qolib keyin modelingga qiyinli kelmay qoladi ochchasi keltirgan bo'lsa chunki e, rasmni chiqarishni o'rganib olasizlar chiroyli qilibdi e, lekin oddiy narsalarni misol yasashni bilmaysizlar e, oddiy narsalarni yasashni bilmaganinglardan keyin sizlarda ishinglar orqaga ketaveradi o'shanga birinchi modeling bo'yicha kurslarni qanaqa bo'lsa ham kurslarni o'qib chiqadigan bo'lsanglar keyin sizlarda tushuncha paydo bo'ladi va o'sha tushunchalar yordamida sizlar mana bunaqa chiroyli ishlarni o'zinglar noldan qilish imkoniyatinglarga ega bo'lasizlar hop yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim yana bitta e, qiz bor hozir fdan ketardi instagramda hozir ha mana forever stew bu qizni ham kurslari bor kurslari yaxshi deb eshitganman mana level up hali o'zim o'qib ko'rmaganman to'g'risi o'shanga biror fikr berishga man ojizman to'qqiz yarim soat darsi bor ekan ikki yarim mingta o'quvchisi bor hop yomon emas zo'r natija darslarni o'tishi hammasi nima desa bo'ladi mana o'quvchilarni ishini ko'radigan bo'lsanglar ancha yuqori saviyada ishlar olinadi darslari mana ko'rayotganlaringki arzimagan pul mana 100 dollar ekan to'liq darsi misol light bilan mat hop 100 dollarga shuncha ma'lumot olasizlar umumiy oladigan bo'lsa 130 130 dollar ekan taxminan Light mat, mana 100 dollar mana desa 30 dollar instagramni qanaqa qilib yurg'izish bo'yicha dars agar to'liq olaman deydigan bo'lsangiz. buni ham e, oq ko'ringlar gaplashib ko'ringlar endi o'zi bilan qanaqa bo'ladi qanaqa qo'yadi bilmayman man oq ko'rmaganman bu qizni endi xudo xohlasa agar keyinchalik nima bo'ladigan bo'lsa unda ham o'qib ko'ramiz inshaalloh hop yana o'qiganlarim o'qimaganmanu lekin sotib qo'yilgan kursda bor hali qaralinmagan merkulov kursi bor merkulov aleksey merkulov avtokad specialist mana uni ham kursini tavsiya qilishadi bu yerda ham ancha narsa o'rgansanglar bo'ladi mana htmax bo'yicha hop mana narxi narx bo'yicha gaplashadigan bo'lsak modeling ekan bu yerda misol ha interyer interyer deylik masalan hozir vizualizatsiya bo'yicha bizga qiziqyapti kirmayapti bu yerda nimaga unaqa портала курсов, Max. Kirgiz kelmayapti. көрүп Narxini ko'ra olmadik. кымбат болуш керек kerak emas bu. Narx qimmat bo'lishi kerak emas, adashirsiz. Hop. Platniy. Max. kirib olmaydi ko'rayotgan ediki ну bir yuz yetmish to'rtta dars ekan yigirma soat ekan dars agar noldan boshlaydigan bo'lsanglar buni ham o'qib ko'rishinglar mumkin o'qib ko'rmaganman to'g'risi turibdi lekin darsi hali ochib qarashga vaqtim bo'lgani yo'q ho'p xullas shunaqa gaplar vizualizatsiya bo'yicha mana hozir bir ikkita kachalka ikki render camp 3 va vizguru 4 mana shu to'rtta bolani darslarini tavsiya qilaman agar e, imkoninglar bo'ladigan bo'lsa misol sizlarda o'ttiz oltmish yoki undan yuqorida e, o'rnatilgan video kartalar bo'lsa misol o'ttiz sakson yo o'ttiz to'qson bo'ladigan bo'lsa visguruni kursini sizlarga yuz foiz tavsiya qilaman chunki mana video kartam e, tortolmay qoldi ochchasiga aytadigan bo'lsa renderlarni hozir f store'imda agar qiladigan bo'lsanglar renderlagan sifati haqiqiydan umuman e, farq qilmaydi mana shu darsim jarayonida qilgan e, ishlarim mana oxirigacha olmay qoldi o'shanga olib olmay qoldim Mana tashga to'g'ri keldi Xo'p, xullas shuna gaplar E'tiborli uchun rahmat e, keyingi keyingi videolarda yana ko'rishguncha xudo xolasi, xayr salomat bo'linglar